Projemizin adı hem oynuyorum hem öğreniyorum projesi. Oyunumuzun adı ise çocuklar Eğitim Ormanı Yeşeren Bilgiler Oyunu. Oyunumuz 30 günlük görevden oluşacak. Her günlük görevi her gün yapacağız. Günlük görevlerimizde su biriktireceğiz yaptığımız göreve göre. Biriktirdiğimiz sularda da ağaçları sulayarak ağaçları yetiştireceğiz. God to it. koşu yarışımızı yapacağız. İlk üçe giren ödülünü alacak. Arkadaşlarımızı alkışlayalım. Tebrik ediyorum. Kal, kal, evet, kupa gibi kaldırın elmaları. Ece sen de. Evet. Bir şey litre suyum vardı. Evet. Ee, bir koruyu tamamladım. Buradaki güçlü ağaçları. Buraya da Hı -hı. evet. Ben hayvanları bazı yerlere koydum. Siz bu hayvanları bulacaksınız. Buyur. Do do do do do do Teşekkür ederim. Sayın Müdürüm, Müdür değerli öğretmen arkadaşlarım, sayın veliler, biz bir proje hazırlamıştık. Hem oynuyorum hem öğreniyorum projesi. 30 gün sürdü etkinliklerimiz. Cuma günü sona erdi. Ahmetciğim, tebrik ediyorum. Senin de bir ağacın var artık.